Дубков Сергей Витальевич, по поводу 24 статьи, по поводу отмены смертной казни. Мне кажется, что сейчас заложена ментальная ловушка. В чем заключается указанная ментальная ловушка? С одной стороны, внесенные изменения, предлагаемые, усиливают традиционные ценности белорусского общества. Эти традиционные ценности базируются на христианских ценностях, независимо от того, практикующие это верующие, либо атеисты. Но это заложено в ментальном, культурном коде белорусской нации. И эти изменения, они поддержаны большинством членов Конституционной комиссии. При этом одна из фундаментальных христианских ценностей, права на жизнь, она стоит в стороне. И получается, с одной стороны, мы усиливаем вот эти фундаментальные традиционные ценности, при этом по вопросу смертной казни мы опускаем этот вопрос. Да, я четко понимаю, что сейчас в находимся в некой позиции цинцванга. Это в шахматах, когда любой ход, наверное, вызовет противоречие в обществе. Но невозможно говорить о том, что мы христиане, что это традиционные наши ценности, и при этом их нарушать. Точка зрения расхожая, понятная, мотивированная, обоснованная, что упор сделан на христианские ценности и так далее – может, не совсем к месту пример. У нас же и на Западе христиане живут. Недавно в Швейцарии, что меня удивило, прошел референдум. 65 примерно процентов высказались за однополые браки. Да? Но как, как это соотносится с христианскими ценностями? Теоретически да. Трудно опровергнуть сказанное. Но я вас всегда, ваше внимание вначале обратил, что Конституция – это не теоретический трактат, это реакция на то, что происходит в нашем обществе и наше будущее, ну, на какое-то обозримое будущее. Давайте будем идти все-таки от жизни. Хотя я не опровергаю эту точку зрения, она мне знакома. Она мне знакома, всегда об этом говорили и всегда меня упрекали. Одна страна, которая сохранила смертную казнь. Я всегда говорил, я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал. Они э, слышали мою мотивацию, потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, но потом за глаза меня критиковали. Я не понимаю там и прочее. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал э, идти вопреки мнению народа, хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, что, как, как у нас принято говорить, рейтинг мой бы не упал, не уменьшился, но я на это не пошел, понимая то, что это нельзя делать. Потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь. Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос, э, все-таки я думаю, что большинство за сохранение, поэтому э, Григорий Алексеевич прав, что надо этот вопрос, по-моему, он сказал, все-таки отнести в будущее. Александр Павлович тоже по этому вопросу говорил. И если уж на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме.